Uongozi wa klabu ya KMC inayoshiriki ligi kuu Tanzania bara umetangaza rasmi kuvunja mkataba na kocha mkuu wa kikosi hicho Tieli Timana pamoja na benchi lake la ufundi kutokana na kuwa na mwenendo mbovu kikosini hapo. Klabu ya KMC imetoa taarifa rasmi katika vyanzo vyake vya habari na kuthibitisha kuachana na kocha huyo kutoka nchini Burundi ambaye mwanzoni mwa msimu huu alikuwa na mwenendo mzuri wa matokeo. Taarifa ya KMC imeeleza kuwa nafasi ya kocha mkuu wa KMC kwa sasa inashikwa na kocha Jamhuri Kiwelu Julio ambaye atakiongoza kikosi hicho hadi mwishoni mwa msimu huu. Kupitia ujumbe uliochapishwa katika mitandao ya kijamii ya klabu ya KMC umeeleza kuwa bodi ya timu ya manispaa ya Kinondoni ya KMC FC baada ya kukaa kikao mapema leo asubuhi imeamua kuvunja benchi lote la ufundi lililokuwa likiongozwa na kocha Thierry Timana baada ya kufikia makubaliano kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa timu msimu huu. Hivyo basi uongozi umefikia makubaliano na kocha Jamhuri Kiweru Julio ambaye atachukua timu akiwa na benchi lake la ufundi. Ikumbukwe kuwa klabu ya KMC inashika nafasi ya 14 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara huku ikiwa na alama 26 pekee ambapo katika michezo mitano ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara imeshinda mchezo mmoja pekee huku ikifungwa michezo minne. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.